buaya Flamingo F. Flamingo G. Gajah G. Gajah H. Handuk H. Handuk manga M manga pencil. sapi Vespa. W. Wortel W. Wortel X. Xylophone X. Xylophone Йо-йо. Е, йо-йо. Зебра.